zaidi, niache niache hapo tu, Kweli mtoke kazimia hapo. Wewe na Soma ita na TV. Mbona mbona Mwenyezi Mungu Bakari Bakari nani Bakari wa Shahame ah, huyo mwanamke hawezi kumjua, sikainamia kule mwazo mwitu tena, nakomba kwa nini usiseme wewe una mwanamke? Kwa nini usiseme una mwanamke? yaani huyu mwanamme ni malaya sijai kumwonea mwenzie namuuliza kila siku wa Mungu, mume wangu, mume wangu, angalia leo mmegandiana hivi. Hehe, Mungu asante. Yaani asante Mungu. Mmegandiana hivi na wewe mara yako. ni jamani, kweli ni haki. Ni haki. huyu ana haki kweli. Mtagandiana leo, mtagandiana hivyo hivyo sio abandui nakwambia. Yaani leo mtagandiana hivyo sio abandui, nimesema sio abandui. Leo hapo mtagandiana hivyo hivyo, sio malaya. Usiseme. Eh, eh, kwanza angalia usiseme wewe. Kama sio Kwako mtazamaji wa Tiki TV hapa, wakati tukiwa tunashuhudia tukio hili, nashindwa hata cha kuendeleza kwanza. We dada. We dada. We dada. Tena kwa nini? Ah. Wa shetani jinsi kanifanyia hivyo shetani. Najua. Mwenzenu amezimia huku. Samee mke wangu sijajua. Ni shetani tu kana hivyo. Samee mke wangu samee. Sirudie tena. Hapo ni mwanzo mwisho. Sirudie tena. Nakomba msamaha. Wewe kwa nini usiseme wewe una mwanamke? Kwa nini usiseme una mwanamke? Eh? eh, unaona sasa mimi. Eh, dada nisamee, mimi huyu sijajua na mwanamke kwa sababu huyu hapa tuna mwaka miwili tunaishi hapa, ananifuata. Sasa kwa nini wewe una unasema unasema wewe una, una mwanamke kwa sababu gani? Habari? Naam. Mwenzio huko Kazimia. Ah, sijui nitafanyaje. Shetani tikanaambia nifanye hivyo. Sirudii tena mke wangu. Hebu namuomba msamaha, nisamee. Anisamee. Ni shetani anisamee. Na, na, na, na nikuulize sasa. Naam. Unaweza ukatuambia majina yako ni nani? Ah, hapo siwezi kuambia. Unajua tu ni shetani kanaambia nifanye hivyo. Mm, nilimkimbia mke wangu nyumbani kuja tu kwa nani? Kwa mpenzi wangu sijajua kama tu Mungu atamwambia mke wangu, nenda mfuate mme wako, hapo ni shetani tu, niambie shetani, samee, anisamee mke wangu, anisamee mke wangu. Sasa ili tukio limetokeaje kwanza, utuambie. Ah, basi elewi kabisa. Na, naomba hao watu ambao wanashangaa hapo waje mpepewe dada huko. Hapa sielewi kabisa, sielewi kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Dasuzana. Nani? Suzana. Suzana. Yeah. Mahusiano yako na huyu Mr. yalianza lini? Huyu alianza mwaka huu, mwaka huu wa pili. Mm. Mm, tunaishi hapa mimi hapa pa kwangu. Mm. Yeye anaishi huko kwa mke wake, mimi sijajua na mke. Mm. Ndio hapa kanifuata mimi ndio leo hapa mm. na, na sikaja mke wake ndio sasa mimi sijajua. Mna, mna muda gani tangu mmeanza mahusiano? Ma, miaka miwili. Mahusiano yalianzaje? Yaani mlivyokutana mpaka leo hii? Tulikutana, yeye alinitaka mimi mm. Mm, alinitaka mm. mimi nilikumbali yeye huyu mm. na yeye ndio sasa tunafuata mimi hapa chumbani kwangu mm. tunaishi. Kwa hiyo waga sio mara ya kwanza kuja? Ah, ah, sio mara ya kwanza mm. Mm. Na wewe umeolewa? Mimi sijaolewa bado mm. Mm. Na ulikuwa unajua huyu kaoa? Mimi sijajua nijua ni kama hii hana mke wake huko, mimi ndio maana nijua basi nimbali, kwa sababu nilikuwa mimi sina mwanaume. Na yeye ulijua ana mke? Sijajua. Yeye alikwambiaje mpaka ukajua hana mke? Alisema mimi sina mwanamke. Mm. Naishi peke yangu. Mm. Ndio maana mimi nilimbali. Ulishawahi kwenda kwake? Sijawahi. Kwa nini? yeye yeah, mwenyewe alinidanganya mm. mm. usiende usiende usiende usiende mimi ni, ni, mimi ninakufuata hapa nyumbani kwako mm. mm. kwamba kwamba ungeenda nini ambacho kingetokea mm. da hapo sijui mm. jui kama mimi nitaua sijui hata niua mm. mm. aya hapa hivi ni, ni kwa nini sasa mko hapa hapa nyumbani chumbani nyumbani kwangu hapa mm. mm. kwa nini mpo katika hali hii hapa kweli nimenasa kwa sababu nimeingia tu muda tu mpaka sasa hivi bado sijatoka. Mm. Ndio maana nimekutwa na, mika, na mke wangu. Mm. E, sasa mke wangu namwomba msamaha nisamehe tusirudie tena. Mm. Eh, no hivyo tu. Sasa wewe hapo ulipo una unahitaji nini? Mimi tahitaji ninahitaji tu msaada tu. Mm. Ndio. Msaada gani unahitaji? hapa tu cha kufanya tu mimi nitolee ndondeke zangu nyumbani. Mm. Eh, kama kuongea tutaongea na mimi na mke wangu. Eh. eh, na sio na huyo Ah, so huyu so mke wangu huyu mpenzi wangu tu, kwa sababu unajua mwanaume tu anatongoza popote mm. Mwanaume alikaa kama nani umbwa, unajua umbwa ikitembea tu popote, akamkuta tu mke nani mm, nani huyo dada tu anatongoza popote. Sio wanaume wote tafadhali. Hapana, sijajua mm. kwa wanaume wenzangu. Kwa hiyo hata ukitoka hapa utaendeleza hii tabia? Ah, hapana, si tabia siendelee tena, sio nitaacha. mm. eh na ki, yani mimi nataka kujua ni kitu gani kimefanya mkaganda yani hmm hapa sielewi kabisa mm. Najua kama ni kitu gani kimefanya hapa ni ninigande mm. jajua nielewe sielewe kabisa mm. Eh, msikuogope labda ni mwezi huu tena kama atajaribu chomoa sababu mimi ndiko chini yeye kiko juu mm. Eh, sasa za takujaji kwa sababu tumenasa mm. Eh. hebu naomba msaada kwa nyinyi kama kuna watu wanajaribu kunitoa sasa mke wako mwenyewe anahitaji msaada huko Mm, sasa hapa nitafanyaje? Sio cha kufanya tu mimi hapa, sielewi kabisa kama sitafanyaje. Hebu nieleze, tusaidie historia yako, tuweze kujua historia yako na mke wako, lakini historia yako na mwanamke huyu. Mm-hmm. Ndani Shabali mm. kukwambia siwezi kukueleza sababu tu mm. huyu mm. dada tumeanza mbali mm. sasa mwaka wa pili mm. kweli na mke wangu nyumbani mm. anifanya chochote mm. ambacho ninataka mm. unajua mapenzi ni kitu chingine mm. ni tofauti na kwa nyumbani mm. eh sasa kwingine siwezi kusema mm. we mwenyewe unajua mm. eh wewe ni kitu gani kilikutoa kwa mkeo kikakuleta huko aliyekuwa na mke basi ni njia zote za mapenzi ya wanawake hizi mm. eh mimi najisikia <clears throat> maumivu hapa, nataka hapa, nataka naomba msaada hapa mm. Mm, nitoke yeah. Sawa. Kwa wewe mtazamaji wa Tiki TV, mimi naishiwa maneno kwa sababu huku watu wanahitaji msaada, kule madam naye kule anahitaji msaada vile vile. Sasa oya, tujitahidi kwanza kuona namna, namna yaani gani ya kuweza kuwasaidia kweli. Mtoke kazimia huyo hapo. Nani? Soma ita na TV. Huyu si mwanamke wa Beka? Ndio. Sasa yule nani? Kamfumania bwana yake na mwanamke yule Beka. Kumbe toba. Toba, toba. Toba. Beka gani? Beka kafumania na mke wake. Sio kikazimia hapo. Wao wameganda hapo. Banduka wabanduke hapo. Sasa aliotegwa nani? Eh? <laughs> mi sitaki kukubali jamani. Inaseme, inasemekana aliyotega ni mke wake, atolee nje labda asaidiwe. Unasema nani Yaani amemtega mwenye alafu anazimia mwenyewe. Eh. Ah, sasa ujinga. Eti kametega huyu kunitega Bakari alafu yeye mwenyewe amezimia. Are you crazy? No, it's not crazy. It's not crazy. Pengine alitega akiwa amini. Amini kivipi? Kama ingetokea. Sio kitanda naona umenasa kuna mwanamke na mwanamume. Bakari wewe kuyafanya hayo jamani. Mwanamke mzuri. Saka. Mwenyezi Mungu. Bakari, Bakari nani huyu? Bakari wa Shahame. Huyu mashauri. Huyu nani aliona sababu? Ah, huyo mwanamke hawezi kumjua sikainamia kule. Wote sura, wote kuonyesha sura zao. Wote hata kuonyesha sura zao. Basi mtoeni huyo alomnatisha mwenzie atoke. asaidie huyu hapa jamani, kwanza apate hewa nje. Kwanza huyu apate hewa ili huyo alozimia inuke. Inabidi tumsaidie huyo apate hewa ili. Na hiyo joto. Ah, tuone kamera yenu kwanza. Tunyanyue ama? Nani mwenye nguvu? Chumba cha wala. Eh. Kwani mwenye kwa? Kwa mabaraka leo karuhusu. kafumaniwa yeye. Mabaraka tukafumaniwa? Ndio. Haya tumwinueni. Ngoja kwanza, wewe huwezi kunyanyua Mm. Piga kwanza simu yangu kwanza. Angalieni vitu vyenu msije mkaibiana vitu hapo jamani. Na mimi salama shika simu. Sasa mnasiana wataki. Hapa kubandua shughuli. Huyo mtu uko juu mwanamume yuko chini. Kwa sababu watu kanasa sasa. Inna lillahi Jamani, njoeni tumsaidie mwanadamu tumtoe nje huyo, au tumwage maji kidogo hapa. Na Muislamu shika simu. Huyo mtu yuko juu, mwanamume yuko chini. Sije mlogadiana si tuatie viboko. Mganduke. Mganduaje yeye mwenyewe? Huyo ndo anatakiwa aje amsaidie kumgandua. Mzima tumuombe. Ah, Wamegandiana kweli, sio? Unaona kweli wewe unafikia sasa la hiyo, wewe mwenyewe unafikia unapenda hivi. Sasa mtu saa nyingi kazimia toka nakuja kwa itani, mimi kazimia hapo chini. Sasa anazimia nini? Kama sasa kazimia kila kafunua na kuta zake ndio mmoja anajua uloda wa mwenzie unaisha. Kumbe mwenzake kanaanza. Kwa huyo mama Basi wagandueni wenzenu jamani, nachosha. Huyu ndo bila hivi hivi wewe. anatakiwa yeye, kama kuna kitu kafanya ndo awagandue. Kona hii TV kaita yeye. Yeye ndo kawaita ndio. Hajamuumbua mume wake. Sasa huko kumuumbua kumzalisha kesho anacheka naye. Upumbavu. Labda fungua dirisha. Mwambie nainuka ngandue mwenzie. Upatikane hewa. Lakini basi. Mpe eh, msaada Haiwezekani akatolewa nje kidogo. Kama fanya tu mgandoo mwenzako, manake hapo kama unatusikia wewe, msaidie mwenzie, eh, manake wakikama saa mengi watadedi pale, wafikiri mchezo, jui imerufuka kiasi gani ile Kaa kwanza. Umesikia? Kaa Msaidie kaa Pole. Siwezi kupoa, inaniuma kweli. Mmangu nampenda, anakosa nini kwangu? Anakosa nini kwangu jamani? Kwani ilikuwaje? Eh. Ilikuwaje? Nani mama Yohana vipi? Hapo duniani mwandishi habari hakuna siri. Mm. Huyu mwanamume Woga siku zote ndani nyumba mwanamume akibadilika unajua. Kameongo sasa hivi anakuwa ni yuko tofauti. Mm. Nikamuuliza, kaambia bwana, mbona sasa sikuelewi? Mume wangu akanambia ah, amna Nikamwambia sawa. Nikamwambia mbona mimi nasikia kama kuna sehemu na mwanamke? mm. Mungu akanambia hakuna mm. Nikaambia kweli kweli, nikafanya uchunguzi wangu mimi ninavyojua mimi mwenyewe. Kuna mtu akanilingishia akanambia, bwana, yule mtu mbona yuko yuko sehemu fulani mm. unaona, na anaingia nyumba fulani mm. Nikaambia leo hii bwana, ndio sikukuu Mm. Sikukuu imeanzia jana. Tukia jana mwanamume nikimwambia hivi, mwanamume mwenzangu ana yani ana maneno yao ya jeuri. Mm. Unaona? Mm. Nikampigia nika simu dada nikamwambia bwana eh ile kama akienda yule mwanamume kule, uniambie. Yule mdada akasema sawa. Basi walivyoingia wenyewe asubuhi. Mm. Yule akanipigia simu kuna sehemu nilienda. Mm. Akaniambia bwana eh, yule bwana akaja huku na mm. bibie yupo. Mm. Mimi nikaambia sawa. Basi muda si muda nikaambia bwana eh, mbona waweza kumu ndani hawatoki? Mm. Hawatoki, eh, wanapiga kelele. Mm. Nikaambia wanapiga kelele kuna nini? Njoo ujione. Mimi nikamwambia nijionee maana kuna sehemu nilienda. Mm. Nilivyoenda hiyo sehemu nikaambiwa kabisa. Nikamwambia yani kwa babu nilienda. Kwa hiyo babu ni haya babu. Maana mimi hata simuelewi. Mm. Babu nikamwambia babu kwanza niangalizie. Babu akaniangalizia. Mm. Alafu niangalizie babu akaniambia mume wako ana mtu. Mm. Nikamwambia babu sawa ana mtu eh. Mm. Nikamwambia nataka unifanyie kitu. Mm. Akaniambia mjukuu wangu unatakaje? Nikamwambia hivi nipo nitengeze kitu ambacho akiingia tu yule mwanamume anase hapo hapo asitoke. Nataka nimkomeshe liwe fundisho kwa wanaume wote. Babu akaniambia usikonde. Babu akatengeneza, akachukua kisu kile kisu akatengeneza. Hapo nitengeneza kile kisu akaniambia kisu hiki mjukuu wangu nakupa. Hichi kisu hiki mwanamume akitoka utajua na mwanamume eh, akitaka kufanya kile kitendo kile utajua. Mm. Unaona mimi nikasema sawa. Mm. Basi mimi nikaudi zangu kimya, sijamwambia mtu wote. Hiyo ilikuwa ni siri yangu mimi na babu. Mm. Basi. Sasa nifikie babu yule anandanganya. Mm. Unaona mimi nifikie ba masiala masiala kama hicho kitu kama kitatokea kitu. Nafsi yangu inauma lakini nafsi yangu pia inafurahi. Mm. Unaona? Mm -hmm. Basi. Nikasema subiri, yule kanipigia simu kaniambia kwamba eh, nani wale watu e, wanapiga kelele sio wamegandiana sio umefanyaje nikasema subiri nikakiangalia kile kisu changu kweli kinafanya kazi mm. nikaingia zangu ndani mie nikakiangalia kile kisu mm. maana kile kisu babu akasema hivi kwamba ukiangalia ukikanyaga na mguu wa kulia yani ukivute kama kile kisu kile akitoki basi wale watu yani wale watu tayari washa yani washang'ang'ania kama kikitoka basi e, unani wale watu eh, nani bado hajafanya kisu. Basi mimi nikaenda nani kuchukua kile kisu nikakiangalia, na kivuta hivi kisu kile akitoki, nikasema yap, hapa hapa mm. Mimi nikachukua pikipiki hadi hapa unavyoniona mm. Siamini ndani ya nafsi yangu mm. Nilivyokuja hapa nikakuta hao mabibi hao, nikauliza mamangu kulikoni, anachonijibu anajua yeye mwenyewe anachonijibu anajua yeye mwenyewe. Sasa mwandishi wa habari nikasema, sasa hapa subiri nikupigie simu wewe mm. Mm. ili uje. Nashukuru sana yani kwa kusikia wito wangu mm. ila kwamba mm. kwa kuwakomesha kwamba sitawabandua, watang'ang'ania na hadi kesho. Kicho kisu umekuja nacho? Sijakuja nacho, hicho kisu kipo nyumbani. Mume wako lakini alikuwa anakuomba. Siwezi kumsamehe. Mm. Siwezi. Mm. Siwezi kumsamehe. Nimsamehe? Mm. Siwezi Labda tumpe nafasi na yeye kuongea chochote. Shetani tu niambie, shetani samee, nisamee mke wangu, nisamee mke wangu. Sasa kitu kimoja ambacho mimi nafikiria niwaombe tu labda watu wazima wakusaidie au watusaidie kuongea na wewe. Jamani, kina mama mliopo hapa, sijui mnisaidie kuongea na huyu madam, labda pengine kama kuna namna ambavyo yeye anaweza akawasikiliza zaidi, au tukuache mundani na, na wahusika. Siwezi kumsamehe kufanya masuala mwandishi wa habari, hmm. naondoka zangu simsamehe huyo mwanamme, ni jeuri, ni jeuri, jeuri. Kitu gani ambacho anachokosa kwangu mimi siwezi kumsamehe. Unaweza kutuambia historia yako wewe na yeye ilipoanzia? Historia ndefu mm. Historia ndefu ilikuwaje? Historia ndefu udugu Msamehe. Siwezi kumsamehe. Mungu tena udogo wangu msamehe. Siwezi kumsamehe. Wewe mke mwenzangu msamehe wewe. Hiyo daraja yaani tu sote tunapita. Inauma, inauma. Inauma, yaani lakini wewe siwezi eh? kumsamehe. Yaani kwanza siwezi kumsamehe. Yaani ile wangu yani ipokuwa tu kweli kile kitu kinafanya kazi. Yeye malaya? Ndio, malaya msamehe kwa leo. Simsamehe habadan. Siwezi. Msamehe ndugu yangu dogo wewe. saba mara sabini. Unajua kuna vitu mtu unaweza ukamsamehe mtu na kuna vitu vingine kwamba havisameheki inabidi tu wanaume wamezidi, ndio wanaume wa baba mmoja mama mmoja wamezidi. Kwa hiyo mimi siwezi nikamsamehe, wagandia naepo mpaka asubuhi, mimi kilo safi. Kwa hiyo akifa eti tutazika basi. Humpendi mwenzio naye naye anipendi. Angekuwa ananipenda asingefanya mambo kama haya. Siwezi ajali kazini, siwezi ajali kazini, iwe mm. kazini, iwe wapi, Ndani ya nini anakuhusu? nini? Yaani kuangalia watoto wadogo, he, shingo kwa mnajua je hapo mpaka asubuhi. Sio malaya, yani daya malaya ndio hiyo. Ndamsamehe kivipi kwanza, kwa mfano atoke eh, pale kama huyo ndo maana sana ah, ah. Eh, kama yeye alionacha nini na mimi nitatakiwa hivyo hivyo kama ana uwezo naye agandishe kuweza wewe, inabidi wewe Eh, Yule sio ndio mwendo wa samani sana. Hivyo sikukuu sikukuu kama hii, ndugu ah. yangu Eh? Mtu anakula na familia yake na mke wake pia. Sikaona mimi sina samani kwake. Mm. Eh, basi endelee. Na mimi nitaenda mwenye samani kwangu. Kwa leo ajali kazini. Eh, kajali kazini Luksa. Sio vizuri ndugu ah, yangu huo. Siwezi mimi. Siwezi. Abadani. Tamia udugu anifanyia hivyo. Aka. Sio vinauma. Sio vinauma. Sikilize watu wazima na wewe. Vinauma kwa sababu gani? Mwanamume unamvumilia ndani kwa shida na raha. Si ndio? Hmm. Mimi sina, mimi sina huko anacho. Ndio nake. Eh, huko anacho. Eh, basi nawe nacho hivyo hivyo. Hiyo toka enzi ya bibi zetu. Kama enzi za babu zetu. Eh, udugu. Ah, Ukifungua leo hivyo hivyo. Siwezi, wagandiana hivyo hivyo mpaka mpaka asubuhi nataka. Mpaka asubuhi. Lile fundisho kwa wale wanaume wote wasolizika na wake zao. Sasa ulivyoganisha inakuwa ile imelefuka ma. <laughs> Ile imelefuka iko vile vile. <laughs> Iko yaani vile vile. Kwa jua ataumia. Naumia, si ndio vizuri? Na mwanamke na akome umalaya kuchukua na meza hata kama hakuna cha pekee yako lakini kwamba angalie vingine havichukuliki ya badani. Sio kila mwanamume unaona anavaa suruali barabarani ngri, ukamwona eti mwanamume vingine havichukuliki barabarani. Ndio kama hivyo. Mimi mimi samani kidogo na kwa heshima ya mtu mzima ambaye tuko naye hapa, naona wote watu wazima, ni muombe aongee chochote, ambapo pia na wewe kuombe umsikilize pia. Mama, kama una chochote cha kuongea, kwanza tukio kama hili ni kwa mara ya ngapi unalishuhudia au kulisikia? Nalisikia mara tatu, sijui mara ya tatu, mm. sehemu tofauti tofauti tofauti tofauti kwa hiyo hili hapa ndo la kwanza kushuhudia? Ah, hili la tatu. Kushuhudia na macho yako? Eh. Shuhudia mara mara tatu. La kwanza waliganduaje? Labda pengine unaweza ukasaidia huyo akagandulia. Wenyewe kwa wenyewe ndio waligandulia. Mwanamke ali nini? Aliomba msamaha akamgandua mwenzio. Kwa hiyo hakuna mtu mwingine wa kusaidia kugandua isipokuwa mwanamke. Ni mwanamke huyo alimtega. Huyo anamtega ndiye atakayegandua. Basi mimi nikupe nafasi ya kuongea na mwanamke mwenzio. Ndio mwanamke mwenzangu hataki. Pengine labda ukiongea naye zaidi. Hivyo eh? Mm. Haya, mm. tutazidi kumbembeleza. Tumshike kiuno shogangu. Aka. Basi ndo tumgandue shogangu. Sina haja, yani kilo safi. Nipishe mimi niondoke zangu mimi. Ah, utoto huo. Mm. Eh, utoto wa nini? Yes, kwa miguu yake. watu wamejaa kwa Hata kama eh, watu ah huyu sikaja kwa miguu yake. Ndio. Ajibandua mwenyewe. Kani shida nini? Samani, samani kidogo. Subiri, subiri. Msamaha. Msamaha nini? Akajibandua. Ah, Akajibandua nini? Sicho kisu. Ajibandue mwenyewe. Kisu hicho kiko wapi? Kipo nyumbani. Na mimi nazijua wewe. Mimi nazijua yeye azaambiwa. Hicho kisu kipo nyumbani. Ulipewa masharti ya namna ya kugandua? Eh, nimepewa. Na akiwezekani kisu kingine? Akiwezekani chochote zaidi ya hicho. mimi, mimi niombe kitu kimoja kama kama anavyosema mama hapa kwamba wanaumia. Mimi niombe kitu kimoja, uongee na mama muongee, pengine mnaweza mkaelewana. Hasa hiyo ni nje ya mic, kwa sababu kwenye mic naona tunashindwa kuelewana. Ah, ah. Yani siwezi na nipisha mimi niondoke zangu. Eh, eh siwezi. Siwezi kuna nini wani? Shida nini? Eh, wajigandua sasa, mimi, mimi kuna kitu kimoja nakifikiria mm. huyu mm. kama kisu kakiacha nyumbani hata ukimwambia mgandu hapa hakuna atakachokifanya nikusheni kwanza mimi nipite niondoke ah, ah, kuja kwa raha zao basi eh, mm. waendelee na burudani zao samani samani kuna, dawa nyingine hakuna dawa nyingine zaidi zaidi ya mimi mwenyewe ukibandua kile kisu ah zaidi ya mimi mwenyewe ndio najua kila kitu sasa ndio wasaidie wenzio siwezi kuwasaidia yani mwanamume ni jeuri sana wewe usikilize watu wote hao ah, siwezi siwezi kumsikiliza mtu wote mambo yangu ndani najua mimi mwenyewe ndio najua ndio siwezi. si Wagandiani mpaka asubuhi. Mimi nataka kwamba wagandiani mpaka asubuhi. Dada sawa, lakini kwamba kosa ishafanyika, kosa ndio ishafanyika. Kwa sababu ishafanyika, inabidi wewe wagandue tu, alafu mimi ndio nitafuata Siwezi, siwezi. Nishasema kwamba sasa itakuwa kama yaani hivyo. Yani leo hii jana ilikuwa sikukuu ya jana, jana jana. Leo leo kwamba wakesho mumu vizuri nitakuja kuwagandua. Hamna, sio yaani vizuri kwa hivi. Kwa hiyo ungewe kwa hiyo. Yaani hiyo kwa hivi. Kesho nitakuja kuwagandua. Wewe ungekulongelezeka? Ah, ah, siwezi kwa na huruma na damu. Yaani ile ni fundisho ambayo sawa. Ah, hapo nyewe umeona kwa hapo, ile nyewe ni fundisho tosha kwamba hapo nyewe kashajifunza. Umeona eh. Ile nyewe ni fundisho tosha kwa hapo, hapo nyewe kashajifunza. Umeona kashakoma. Umeona. Hata rudia tena lakini mimi simtaki. Eh, eh mimi simtaki. Eh. Brother, hautarudia eh, tena. Hautarudia tena. Hapana, sirudii tena. Anisamee tu. Ila mimi simtaki. Unasikia anasema anasema arudii umsamee. Ah. Ndio hivyo ndo anavyoongea kwamba warudii, lakini mwisho wa siku vile vile ndo anafanya, lakini mimi simtaki. Njoo labda muongee wawili hapa, pengine mnaweza mkaelewa Ehe, angalia hivi uso wako, angalia hivi uso eh, wako, uso wako, angalia unaona hivi ya nini? Angalia hivi uso wako. Jambo lishatokea. Angalia hivi uso wako hata kimanduliwa atakumanduliwa. Sasa ndugu yangu unaona unaona aibu jambo lishatokea kama hivi ni eh, aibu ya nini? Ana aibu. Au unapenda wewe hali hiyo hivi? Ana aibu. Eh? Unapenda hali hiyo hivi? Sema jambo lishatokea kama hivi. Afu tena bado tena eh? unaona aibu. Aibu ya nini? Eh. Omba msamaha jambo liishe mambo yatokea. Sasa una ndugu yangu wewe. Naam. Anza mambo madogo. Ataondoka au tumwachie aondoke? Huyu Sasa mimi naondoke zangu. Anisamee ah, mke wangu sirudie tena. Sasa unaongea Toka sasa, ungeuka huko, anachotaka umwangalie usoni, umwangalie umsikilize, mwangalie usoni, ukili akutoe. Hapana, sasa mke wangu sijui tena, siwezi sasa unaweka mkono mdomoni liweje? Mwangalie huku, muombe msamaha. Mwangalie mwenyewe, sio usitoe. Sasa na aibu haina hata jambo Hapana, naomba msamaha, nisamehe. Msamaha geukia huku, uombe msamaha. Sasa msamaha unakaa kwa mwenyewe analizika bibi sana, anaona anaona kabisa kama unaomba msamaha kinafiki. Muombe msamaha, geuka huku, akuona muombe msamaha rizike. Unamsamaha mgeuka pembeni ndugu yangu? Ah. Unamsamehe? Eh, nimemsamehe nimekubali. Mm. Ila kwamba kitu kimoja. Mm. Aendelee na mara yake huyo huyo. Akaenee mara yake huyo huyo. Mm. Simtaki haba. Kwa hiyo hawezi kutoka hapa hapa. Hawezi kutoka hapa hapa. Kwanza nataka omba nataka niwatoe mm. watu kidogo wapungue pungue, mimi nitatoa. Sawa. Eh. Sawa. Kwa hiyo eh. utawatoa hapa hapa sasa hivi? Eh, natoa hapa hapa sasa hivi. Ila kwamba hiyo ni fundisho kwa wanaume wote yani wewe mwanzo na mwisho kwamba simtaki si Brother, wewe ni mara ngapi unashuhudia tukio la hili? Hili mara pili. La kwanza ulishuhudia wapi? La kwanza ilikuwa ilitokea Arusha ile. Mm. Eh. Walibagizwa hadi kwenye gari mm. wakapelekwa hospitali. Mm mwanamke ndo aliyofanyia hivi, ilikuwa yeye ni mwanamke tena hmm. eh. Hospitali walienda kuganduliwa au walitolewa, walitolewa ndani wakawekwa kwenye ile mali, watu walikuwa ni wengi, wakatoka kwa defender mm. walipelekwa deep stand, ndio yule akaenda kuwatolea kule, maana pale ndani watu walikuwa ni wengi, alafu walikuwa ni wengi sana. Kwa kwa maana hiyo ndio maana hata yeye anasema watu wapungue ili eh, watu. Kwa hiyo hawezi kuwatoa watu wakiwa wengi. Yeah, sababu hujui anataka kufanya jambo gani, badibaka baka watoe hao kwa maana katu atoke mm. hawezi kumtoa. Kwenye kamera tutaona kweli? Ah. <laughs> Yaani sijui yani sijui itakuwa baby sababu tapasuka <laughs> eh, zote maana jambo lenyewe hatari. Yaani ndikishatoa tayari. yani ruksa. Kwa hiyo hapa tufanye na eh. sisi wetu tutoke wa kamera vile yaani- vile. yani mtoke kwa kwa yani kwa dakika chache tu. Eh, atoe. Na eh. yani kwa dakika chache tu. Nikishatoa basi ila kwamba nifundishwe kwa wanaume wote ambao hawasamini ah, wanawake zao. Kwanza huyo mwanamke mwenyewe na mimi niangalie ni kwanza jinsi nilivyo. Na huyu mwanamke ni sawa. Wanaume hawaliziki. Hawaliziki wanaume. Yaani hilo ni fundisho. Ni fundisho. Ni fundisho mwanaume. dada. Tuangalie basi. Tutamwambia si wagandue huyu. Mwanamke sio hapa hapa. Eh? Sio hapa. Ngoje sasa. Yaani hilo ni fundisho. Kwa hiyo nakuombeni kwamba mtoke kidogo ili niwafanye maarifa ah, ili wabaki na mambo yao. Wewe wewe afu eh, mtoka. Sawa Jamaa tufanye jambo. Nawaiteni dakika chache. Sawa, haina shida. Haya. Hem sogea tuangalie. Eh, bwana inuka. Tayari. Eh, tayari nishabandua. Eh eh. Ah, <laughs> huku. Eh, eh wanaona aibu. Eh, anaona aibu. Eh, anaona aibu. Eh, mwanamume mwenyewe hataki kuonesha sura, anaona aibu. Eh, mwanamume malaya kama nini sijai kumwonea mwenzie. Nyinyi msiona aibu kutokeni jamani. Wanaona aibu kutoka ndani. Watu watoke wataona aibu wana ndio kubwa huo.